Mä oon lukenut sen ohjelman läpi. Se on erinomainen. Siellä puhutaan paljon ennakoinnista ja yhteistyöstä ja siitä yhteisestä voimasta, mitä eri menetelmillä ja järjestöillä on tarjota. Ja mä toivon, että ne kaikki, mitä siellä on ja lukee, niin toteutuu. Että musta tuntuu, että nyt on ymmärretty, miten paljon parempaa se ennakoiva työ on, miten tärkeää se on ja miten paljon myös edullisempaa yhteiskunnalle. Et kyllä mä toivon, että siellä ne päättäjät osaa ottaa näitä todella hyviä työvälineitä käyttöön ja saadaan ennakoivaa vanhemmuutta ja ennakoivaa lastensuojelutyötä tehtyä. No sitten tutkimukselta yleensä vaaditaan niin kuin sitä näyttöä ja sitä vaikuttavuutta, niin miten sitä olisi parhaiten tutkittavissa sitten, jos sä teet ennaltaehkäisyä? Niin, sehän se onkin se vaikea kysymys, että miten sä todistat, että tässä nyt on tehty tätä ennaltaehkäisevää työtä. Mutta musta tuntuu, että kyllä ne tilastot kertoo sen, että miten paljon käy, tulee lastensuojelutapaukseen, miten paljon me joudutaan käyttää siihen jälkityöhön ja niihin ratkaisemiseen rahaa. Et nyt kun käyrät on koko ajan mennyt ylöspäin, menee enemmän rahaa, on enemmän lastensuojelutapauksia, niin sitten kun me saadaan se kääntymään alaspäin, niin me ollaan varmoja siitä, että ennaltaehkäisevä työ on onnistunut. Ja mä luotan ihan täydellisesti siihen, että ennaltaehkäisevä työ on se, mihin nämä rahat pitäisi sijoittaa. Ja siinä ei voi tehdä nopeita voittoja, että täytyy nähdä sitten vähän pidemmällä perspektiivillä, että tässä ei eletä niitä kuin hallituskausittain. Se on ihan totta, että tässä täytyy ottaa ne kaukolasit käyttöön ja nähdä pitkälle tulevaisuuden ja tietää ja uskoa siihen, että siellä ne tulokset näkyy. Ei ole mitään nopeita kääntöjä tai pikavinkkejä, jotka laittaisi sen käyrän laskuun, vaan kyllä siihen tarvii kauaskatseisuutta.